Cine e asta? E măsa lui tasul lui Frasu care s-a culcat cu unchisul când era cu verișorsul. Unde sunt elfii? Ce elfi? Păi dacă sunt dragon, trebuie să fie și elfi. Ăla e altul nivel. Sună Alexandra, pune pe stop. Pune pe stop. Pune pe stop. Pune pe stop. Pune pe stop. pune pe E live, nu este. Pune pune pe stop, n-am stop, pune pe Oprește ce poate lasă pune pe n-am pe să pun pe pune că nu pune pe pune pe televizor. Termină. Închide telefonul. Stai mă, aia nu e mătușa lui. Ba da. N-ai cum să înțelegi tu. A, poți să te calmezi, baby. A postat Alexandra că la finalul episodului moare